Итак, рассмотрим выпрямление тока. Сейчас вы можете видеть на осциллографе, что сигнала нет. Видите, ровно на нуле наша линия. Это отсутствие сигнала. Теперь мы подаем напряжение. И вы видите, что сигнал у нас похож очень на синусоиду. То есть это переменный ток. Обратите внимание, схему мы включили диод. И при включении в схему диода мы получаем однополупериодное выпрямление. Видите, синусоида обрезалась, то есть диод обрезает в обратном направлении ток.